Airdrop incoming. блядь. Я чую запах. Покакала? <laughs> Где ты? Я чую, твой страх. Бля, это мои штаны. фоне хуйся, минус ебальник.